加入抵抗运动的招募规则呢，可能会触发大家强烈的情绪反应，所以我要在这次的更新当中呢，给出补充说明。首先，在上次更新之中，并没有直接说明地表民众一定会在事件之前就加入抵抗运动，它只是说明地表民众有可能会有机会在事件之前加入抵抗运动。 我把这些信息分享给大家呢，是希望大家将来如果真的受到抵抗运动的邀请，提前有一个心理准备。第二，如果抵抗运动真的要在事件之前邀请地表民众加入他们，他们也不一定会在短期内就发出邀请，发出邀请的时间可能是几天、几个礼拜，甚至几个月。第三。 抵抗运动只会招募非常少数的地表民众，人数在二十到二百人之间。抵抗运动并没有打算进行大规模的招募行动。第四，邀请人员只限于两类地表民众：第一类是思想非常开明的光之工作者，还有光战士，而这一类光之工作者和光战士。 还要符合以下的条件：他们跟地表民众之间几乎没有人情世故的牵挂，同时他们也需要在更美丽、更有爱的环境当中休养生息。第二类地表民众，则是在以下的领域有实务经验的光之工作者和光战士。这些领域包括文化人类学、人际沟通学、性学。 咨询心理学、文化心理学、社会学以及社会工作。由于地表民众经常会出现过度反应的情况，抵抗运动遇到过好多次不知道如何应对的尴尬场面。隶属于第二类的光之工作者和光战士，则可以在未来协助抵抗运动与地表民众之间进行互动。 第五，基本上来说，难以割舍地表家庭生活，或者肩负着重要家庭责任的民众，都不太可能收到邀请。地表民众在事件之后，会在人际关系方面，体验到许多意想不到的事情。地表民众也需要厘清情感上的牵挂，以及无条件的爱这两者之间的差别。第六。 加入抵抗运动的候选人会经历个人内在的准备过程。一旦他们收到邀请，这个准备过程是他们对自己灵魂和内在声音的倾听，并且会与抵抗运动产生共鸣，从而带着信任感加入地底世界。而对招募活动感到过度恐惧和怀疑的人，则不会成为候选人。 第七，加入抵抗运动是一种接受灵性启蒙的经验，因此受邀的候选人在加入的过程当中，必须完全按照自身的自由意志行动，而且承担应尽的责任。加入抵抗运动是一个通往崇高美好世界的机遇，而不是把人们拐去地底爬虫人基地的圈套。第八。 加入抵抗运动的招募规则可能会在网上触发一些嬉笑怒骂的言论，而这些显然表明地表民众还没有做好准备加入抵抗运动。如果这项计划在未来有所延误，也请大家不要埋怨。